не олды? өзің жыле назданып қаласың сен мен сүйесің ғой о да жаным Сүйем ғой сүйем. мен қоқыс өліп қалсам сен башқа аласың да айналайыншы әрине сен эле сүйлөй бересің ушинтип эле ой аласың да кантип эле сен эле жүріп эле жүрүп кал жалгыз Үйленбеймін. Ұяласың. Анауша аялыңа мен киімдерім барын кигізесің да. Сен киімдерің бе? О. Сен киімдерің Насипаға батпайды. Не? Қайсы Насипа? Қайсы Насипа? Қайсы Насипа? Қайсы Насипа? қайсы мен қайсы қайсы найспа деген найспа деген жоқпын мен бір әңгілі тұрған екенсің де айта алмай